dormir ao relento, um céu estrelado não se esquece. Mas uma noite de picadas também não. Use redes mosquiteiras portáteis que pode comprar em lojas de desporto.